حبيت ومحيت حب معاك كل حاجة عشنا ليه محيت كل الذكريات كنت بتمنى تعيش معاك بالي لكن النسى الباب خلني وهددي عشنا سوا أجمل سنين عشنا سوا أجمل سنين فجأة محيت كل حاجة و سبت القلب غير وجع وجروح سبت القلب كنتي بتمنى كل ثانية وكل ساعة وكل عام معاك je veux toute seule. Euh, franchement, pour moi, un mec, vous savez c'est quoi